تعريف المخزون تكلفة المخزون تقييم المخزون تسعير المخزون رسمالة تكلفة الاقتراض على المخزون ما تيجي ورايا نفتح دكان المحاسبة ونشرح معيار المخزون صديقي المحاسب اختي المحاسبه معشر المحاسبين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته معكم اخوكم محمود ربيع والنهارده هنتكلم عن معيار المحاسبه المصري رقم 2 ومعيار المحاسبه الدولي اي اي اس 2 اللي بيتكلم عن المخزون يعرف المخزون على انه اصول محتفظ بها لغرض البيع ضمن النشاط المعتاد للمنشاه يعني لو انت شركه بتتاجر في العقارات يبقى هنا المباني اللي انت بتتاجر فيها بالنسبه لك مخزون اما لو كنت شركه بتتاجر في الاجهزه الكهربائيه فبالنسبه لك الاجهزه الكهربائيه هي المخزون وب وبالنسبة لك المباني هنا هي الأصول الثابتة إيه تاني من البنود اللي بتعرف على إنها مخزون وهو المخزون تحت التشغيل يعني لما تكون المواد الخام اللي عندك دخلت للتصنيع ولسه نصف مصنعة يعني مش منتج تام بنعتبرها ضمن المخزون بشرط إنها تكون بيتم تجهيزها للبيع الحاجة الثالثة والأخيرة وهي المواد الخام نفسها اللي بتستخدم في العملية الإنتاجية بتعتبر من ضمن أصناف المخزون تاني حاجة معانا وهي تكلفة المخزون قال لك تكلفة المخزون الزون هي عبارة عن تكلفة شراء مضافا إليها كل التكاليف التي تكبدتها المنشأة في سبيل وصول المخزون إلى موقعه الحالي داخل المنشأة ليكون جاهز للتصنيع أو لإدخاله في العملية الإنتاجية أو ليكون جاهز للبيع يعني لو كنا مشترين بضاعة طمن شرائها 100 ألف جنيه وصرفنا عليها تكاليف نقل 5000 جنيه بالتالي هيكون إجمالي تكلفتها 105 ألف جنيه يعني التكلفة مضافا إليها أي تكاليف أنفقت على المخزون المخزون زي ما قلنا لحين ما يكون جاهز للانتاج او يكون جاهز للبيع بس خد بالك انت بتضيف على تكلفه المخزون كمان تكلفه الفاقد الطبيعي بمعنى لو احنا اشترينا 1100 وحده سعر شراء الوحده 100 جنيه بالتالي اجمالي التكاليف هيكون 110000 فلو فرضنا ان اثناء النقل لابد من حدوث تلفيات في المخزون جراء عمليه النقل وان الفقد ده طبيعي ومقبول وقد يكون في حدود من 90 ل 110 وحده وبالفعل واحنا بننقل البضاعه في 100 وحده تلفت بالتالي وبالتالي هيتم توزيع تكلفة الشراء الإجمالية اللي هي 110 ألف على الألف 1000 وحدة المتبقية يعني تكلفة شراء الوحدة هتكون 110 لكن لو كان الفاقد غير الطبيعي أو غير مسموح به يتم تحميله إما على الطرف المتسبب مثلا المورد أو الموظف أو المخزنج إلخ أو تتحمله الشركة كأعباء من ضمن أعباء أو خسائر الفترة ثالث حاجة معانا وهي تكاليف الاقتراض يعني لو المنشأة اقترضت في سبيل الحصول على مخزون القرض بيكون له أعباء تمويلية أو يعني مصروفات نقاط الفايده يا ترى هنعمل فيها ايه طيب هنا بينظم تكلفه الاقتراض معيار تاني خالص اسمه معيار تكاليف الاقتراض رقم 14 وبيقابله اي اي اس 23 بيقول ان بيتم تحميل او رسماله تكلفه الاقتراض على المخزون في حدود معينه زي مثلا الحالات اللي فيها بيكون المخزون محتاج فتره لتجهيزه اما المخزون اللي بيتم تصنيعه على اساس متكرر وبكميات كبيره لا يتم رسماله تكلفه الاقتراض عليه رابع حاجة معانا قياس المخزون يعني ايه قياس المخزون؟ يعني تقييم المخزون طب يعني ايه برضه تقييم المخزون؟ يعني البضاعة الباقية عندك في المخازن في نهاية الفترة المالية يا ترى قيمتها كام؟ وهنا بيتم قياس المخزون بطريقة واحدة مش بطريقتين زي ما هو شائع يتم تقييم المخزون إما بتكلفة شراء التكلفة التاريخية أو الدفترية المسجلة عندنا في الدفاتر أو التكلفة الاستردادية أيهما أقل تعال نتكلم بالأرقام يعني لو فرضنا وصلنا انك شركه بتتاجر في القماش وعندك 1000 توب قماش التوب الواحد احنا كنا مشترينه ب 1000 جنيه بكده التكلفه التاريخيه المتسجله عندنا في الدفاتر مليون جنيه طيب كلام جميل جدا جدا نركنها على جنب دلوقتي التكلفه التاريخيه دي يعني يا ترى النهارده في تاريخ اعداد القوائم الماليه هل هو المخزون عندي ظاهر بقيمته الحقيقيه ولا لا يعني يا ترى النهارده يا نجم لو جيت ارد للمورد الالف 1000 توب دول هسترد من قيمتهم كام قال لي والله ده النهارده سعره نزل في السوق وبقى ب 900 جنيه طيب النهارده لما يبقى التوب 900 جنيه يعني اجمالي تكلفته الحقيقيه في السوق 900 الف جنيه طيب هتقول لي يعني كده قيمه ب 900 يقول لك لا استنى عليا شوية لأن ببساطة شديدة جدا قد تتكلف تكاليف نقل أخرى على المخزون أو ارتجاعه مرة أخرى للمورد فالنهاردة هدفع 10000 جنيه تكاليف نقل يبقى صافي القيمة الاستردادية 900000 قيمة المخزون الحقيقية ناقص ال 10000 يعني 890000 دول اللي هيظهروا عندي في قائمة المركز المالي طيب تعالى الفرق ده راح فين لا ما تسرحش مني هو أصلا بمليون والنهاردة بقى ب 890000 في عندي فرق 110000 أعمل في ايه جت المعايير قالت لك النهارده انت عندك مليون وعندك 890 الف هتاخد ايهما اقل اللي هو ال 890 الف وتسجله عندك في الدفاتر طب الانخفاض دوت نعمل فيه ايه قال لك تعالى من انت اللي قلت بنفسك اسمه انخفاض هتعترف بالفرق ده على انه انخفاض في قيمه المخزون بالقيد التالي 110 الف من حساب مخصص هبوط اسعار مخزون الى حساب المخزون ويميل البعض إلى التسجيل بالطريقة التالية من حساب خسائر انخفاض في قيمة المخزون إلى حساب المخزون بقيمة وعشرة 110000 طيب ده المخزون العادي بتاع المواد الخام والمهمات وقطع الغيار لكن احنا عايزين المخزون اللي بيتم تشكيله أو إعادة تصنيعه مخزون الإنتاج التام أو حتى النصف مصنع قال لك ببساطة شديدة جدا عن طريق تحديد تكلفة التشكيل أو تكلفة التصنيع هنحمل المنتج بتاعنا من خلال نظام التكاليف طبعا بكل التكاليف المباشرة المباشرة الداخلة في العملية الإنتاجية من مواد وأجور إلى آخره وكمان التكاليف غير المباشرة ولكن بشرط أن التكاليف غير المباشرة أو الأعباء الثابتة تكون مرتبطة أساسا بالعملية الإنتاجية في ظل الظروف العادية يعني إيه الكلام ده؟ يعني ببساطة لو أنا عندي تكاليف صيانة للآلات آه طبعا دي بالنسبة لنا تكاليف غير مباشرة وبتكلف في ظل الظروف العادية 100 ألف جنيه في المتوسط يعني مصروف صيانة وكنا في العادي بننتج في الطاقة العادية أو الفعلية مليون وحدة تامة الصنع دول كنا بنحمل ال ألف على المليون بنقول نصيب الوحدة الواحدة 10 قروش طيب لو فرضنا ان حصل عطل مفاجئ في الالات بسبب آه، ماس كهرباء مثلا في سبيل الصيانه انفقنا مبلغ 200 الف جنيه يعني في عندي تكاليف اضافيه 100 الف جنيه وكمان الانتاج قل بقى 500 الف جنيه قال لك اعترف بال 100 الف العاديه من ضمن تكلفه التخزين ولكن ال 100 ألف الإضافية ديت هتعتبر تكاليف أو أعباء فترة أو خسائر فترة ملهاش علاقة بالمخزون الحاجة الخامسة والأخيرة تسعير المخزون إيه المقصود بتسعير المخزون طيب وإيه الفرق بين التقييم والتسعير أولا يا صديقي المحاسب رفيق دكان المحاسبة التقييم ده حمادة والتسعير ده حمادة عبد المجيد تقييم المخزون مرتبط بإقفال الفترة وإعداد وعرض القوائم المالية زي ما خدنا من شوية عشان نظهر رقم المخزون بشكل مظبوط في القوائم المالية وطالما سمعتني بقول بقول اعداد وعرض القوائم الماليه يبقى على طول خيالك يروح على اظهار عناصر القوائم الماليه بما تحتويه من بيانات وعناصر من الاصول والالتزامات وعناصر الدخل واعبائه بعداله ومصداقيه وبتكون بتعكس الواقع. طيب يبقى علشان كده لازم نقيم المخزون ونوصل لتكلفته الحقيقيه اللي هتكون معروضه عندي في قائمه المركز المالي. وزي ما قلنا وحكينا اما بالتكلفه التاريخيه او التكلفه او صافي القيمه الاسترداديه ايهما اقل زي ما قلنا من شوية لما كان عندي المخزون بمليون وعندي التكلفة الاستردادية ب 890 ألف اعترفت بالتكلفة الاستردادية طيب ده كان حمادة الحمادة التاني بقى اللي هو حمادة عبد المجيد اللي هو تسعير المخزون تسعير المخزون بقى ده يا صديقي عبارة عن إجراء تشغيلي يعني إيه؟ يعني إجراء مستمر معاك يعني إيه؟ يعني بنحتاج في حالة صرف المخزون أو تحويله للإنتاج داخليا إننا نسعر البضاعة المباعة أو البضاعة المحولة للإنتاج يعني بنحتاج في حال صرف المخزون أو تحويله للإنتاج داخليا إننا نسعر البضاعة المباعة أو المحولة للإنتاج مثلا لو أنا مصنع بينتج كيك عشان أنتج الكيك لازم يكون عندي خامات أولية دقيق وزبدة وسكر إلخ طيب الخامات ديت هتفضل قاعدة كده في المخازن لازم نتفرج عليها ولا بنحولها للإنتاج الله ينور عليك بنحولها للإنتاج يعني بنشكلها في شكل منتج تام طيب البضاعة اللي احنا هنحولها دي يا ترى سعرها كام تكلفتها كام وهنعرف تكلفتها ازاي بسيطة يا نجم متسجلة عندنا في الدفاتر يعني مثلا لو انا كان عندي 100 وحدة والوحدة سعرها 500 جنيه لما هاجي أحولها للعملية التصنيعية هتبقى عندي مثلا أحول 10 شكاير يبقى التكلفة إجمالية عندي الشكارة الواحدة ب 500 جنيه يبقى تكلفة إجمالية 5000 جنيه سهلة جدا موجودة عندنا في الدفاتر لا الموضوع مش بالبساطة دي لأن ببساطة شديدة جدا ممكن يكون عندك دقيق خام ولكن بأكتر من سعر ما هو مفيش يا صاحبي حاجة بتفضل على سعرها طيب يا ترى هنحول ونسعر بأني سعر من الأسعار اللي موجودة عندي ببساطة عندنا ثلاث طرق للتسعير الطريقة الأولى وهي طريقة التمييز المحدد والطريقة الثانية هي طريقة الأول في الأول والطريقة الثالثة وهي طريقة المتوسط المرجح طيب تعالى بالارقام لو عندك 100 شكاره دقيق منهم 50 شكاره مشترينهم بسعر 500 جنيه ومنهم 50 تانيين بسعر 600 جنيه لو انت ماشي بطريقه التمييز المحدد فلو اخدت من ابو 500 هتسعر ب 500 ولو اخدت من ابو 600 هتسعر ب 600 يعني لو حولنا 20 شكاره للتصنيع منهم 12 من ابو 500 ومنهم 8 من ابو 600 هتسعر ال 12 بال 500 وهتسعر ال 8 من ابو 600 ودي طريقه مش ماشيه مع المنطق خالص خاصه في مجال التصنيع صعب جدا ان انت تعمل عمليه تمييز محدد الطريقه الثانيه اللي معانا وهي طريقه الاول في الاول او طريقه الوارد اولا يصرف اولا او زي ما هي معروفه بطريقه الفايفو ودي بتفترض ان البضاعه اللي وردت الاول يتم تحويلها الاول بسعر شرائها او يعني تكلفتها فمثلا لو على اساس نفس الارقام اللي فاتت لو انا عندي 100 شكاره 50 منهم بسعر 500 اشتريناهم اشتريناهم يوم 1 يناير ومنهم 50 بسعر 600 اشتريناهم يوم 9 يناير ومحتاج احول منهم للتصنيع 60 شوال بتاريخ 12 يناير قال لك ال 60 دول هيتم تسعيرهم كما يلي منهم 50 جم الاول بسعر 500 جنيه يعني الاجمالي 25000 جنيه اركنهم على جنب والباقي اللي هم 10 جم في الرساله بتاعه 9 يناير بسعر 600 جنيه يعني اجمالي 6000 جنيه كده اجمالي تكلفه التشكيل او التحويل هتكون 31000 جنيه الطريقه الطريقه الثالثه والاخيره وهي طريقه المتوسط المرجح والحقيقه ان هي مش الاخيره قوي لان كان زمان شويه في طريقه اسمها الوارد اخيرا يصرف اولا وخلي بالك كمان كان في طريقه زمان شويتين اسمها طريقه السعر المعياري او السعر الاداري ولكن الطريقتين دلوقتي بقوا ملغيين ومش موجودين طيب تعالى نعرف طريقة المتوسط المرجح دي بتشتغل ازاي بنفس بيانات المثال اللي معانا لو فرضنا ان انت اشتريت 50 جوال بتكلفة للوحدة 500 جنيه يعني باجمالي تكلفة 25000 جنيه واشتريت عليهم 50 جوال تاني بتكلفة 600 جنيه باجمالي تكلفة 30000 جنيه كده بناء على الكميات اللي جت وبناء على اجمالي القيم اللي هي تكلفة شرائها 55000 جنيه على 100 جوال يعني تكلفة تسعير او تحويل او صرف الجوال الواحد هتكون 550 جنيه يبقى اي جوال هيتم تحويله او صرفه او بيعه هيتم تسعيره بمبلغ 550 جنيه طيب لو فرضنا اننا حولنا للانتاج 60 جوال يبقى تكلفه التحويل بالنسبه لي هتكون 60 جوال في 550 جنيه يعني 33000 جنيه طيب كده رصيد المخزون بالكمية هيكون 100 جوار رصيد ناقص 60 محول صافي الرصيد معايا بالكمية هيكون 40 وبالقيمة هيكون 55 ناقص 33 ألف يعني هيكون 22 ألف طيب لو فرضنا إننا جات لنا فاتورة شراء تاني عبارة عن 50 جوال ولكن السعر اتغير بقى 650 بإجمالي تكلفة 32 500 كده الرصيد القائم هيكون 40 رصيد قديم زائد 50 مشتريات هيكون 90 ال 90 دول بالكمية أما بالقيمة عندي رصيد 22 ألف زائد مشتريات 32 500 يبقى الرصيد بالقيمه هيكون 54500 اقسم ال 54500 على ال 90 يديك تكلفه الجوال الواحد 605 ونص ودي بالنسبه لنا هتكون تكلفه التحويل بس خلاص يا نجم احنا كده خلصنا معيار المخزون لو بتشوفنا على الفيسبوك share و like ولو بتشوفنا على اليوتيوب ما تنساش تشير وت like وت subscribe وتفعل زر الجرس عشان يوصلك اشعار بحلقاتنا اللي جايه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته